aqlli zot ikkita ona deyman uxlash va dam olish degan gaplar lug'atimda hozircha yo'q mana demak butun ko'rsatuv olib bo'lindi hozir oxirida salomni yozishyapti nima qilamiz endi shunaqa bo'ladi endi biza shu bir ikki yil avval ko'rishgandik e, qalay o'zgarib qolgan ozib ketdi ko'z yoshlar bilan menyuni ochib qaraganimda dastlab darsnavolar emas telefon raqamlari yozilgan yonimda yuz yasharli 250 kilolik toshbaqalar bemalol yurishardi katta xolasi uyida aqlli uzoq ikki dona hozir o'zbekistonda yigirma millionta bloger bor bilasizmi hmm. kimni telefoni bo'lsa hamma bloger marg'ilonda shunaqa kelinimiz bor ekan bilib yurgan ekanmiz deydiyu muxlislar mister otabek tv kanaliga va sevimli telekanalni sevimli kun dasturiga xush kelibsizlar bugun shu yaxshi ko'rgan ko'rsatuvga taklif qilishdi har yili kelgan paytimda mana shu ko'rsatuvda chiqish kichkina bir manga an'anaga aylandi va bu narsani juda yam yaxshi ko'raman nimaga chunki har safar qanaqadir bir entuziazm zo'r kayfiyat va yaxshi tele boshlovchilar shuning uchun asosiysi zo'r komanda mana ko'rib turibsizlar har birlari mana ukalarimiz ko'ryapsizlar afsuski bularni hech kim ko'rmaydi teletomoshabinlardan lekin bularni mehnatsiz bunday ko'rsatuv albatta bo'lmaydi bugun sizlarga ushbu video orqali sevimli kun ko'rsatuvini oshxonasi ya'ni qay tarzda qandoq qilib bu ko'rsatuv olinadi shu narsani sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman okay demak laykni hozirdan qo'yib qo'yamiz iltimos dislayk bilan adashtirmagan holda kelishdikmi mana demak butun ko'rsatuv olindi hozir oxirida salomni yozishyapti nima qilamiz endi shunaqa bo'ladida endi ular haqida urush bo'lgan endi navbat nimani mehmonga bermoqchi emasmiz ham hushyor ham aktyor ham bloger otabek mahkamov rahmat aktrisamizdan otabek aka keling otabek aka assalomu alaykum assalomu alaykum studiyamizga xush kelibsiz rahmat keling assalomu alaykum Yaxshi Yaxshi. yaxshimisiz yozuvchi yana bir narsani bilib qo'yish kerak tushkunsiz sumkamiz bilan kayfiyatlar qalay aloqalashadi siz bilan mana shu hafta oldin uchrashgandik uchrashgandik boshqa kurs bo'ldi shuning uchun ziyoda ko'rib turib men простоквашино filmini ko'rib ketdim va shu mavzuni там youtube juda rahmat biz ham shu bir ikki yil avval ko'rishgandik e, qalay o'zgarib qoldim ozib ketib chiroyli bo'lib ketibman ko'rmoqchisiz siz o'zingiz اینکه چی بودن سب بگیرم چی گره؟ من یا شوزم بود یوشم سیل برم سال کتی گرام بود یه اکتره آره اینکه در اینکه چی کاری بود برشن بگیریم راقب باش برن اینکه دیدی را کل پسالی هست تا تا بریکه اپنی پسالی هست پا پسالی هست ناماندارم کسی پا پسالی کن پا پسالی هست که پا بیشید فادی طرف دیگه آخ ho'p choydan oling o'zbekona lyusknasiga choy tutqazdik endi damlab beriladi choy ha qarang qancha litr bu choy juda katta juda ko'p bu kitobda sizsiz oxirgi o'n sakkiz yil davomida dunyoning ellik ikki davlatida nafaqatgina sayyoramizni eng mashhur insonlarini balkim o'z kasbida haqiqiy professionallarga aylangan insonlardan ko'rishni xudoning o'sha imkoniyat berdi shuning uchun har bir uchrashuvni shu yerda yozdim uchta tilda ingliz rus va o'zbek tillarida kitob nomini ham aytib o'tamiz albatta o'zbek tilidagi nomi demak yuksaklik sari tasodif bo'lmagan yuzta uchrashuv mhm. rus tilida сто неслучайных решений va inglizcha nomi hundred serendipitous encounters on the way to the top yana qanaqa tilda aytsinlar otabek ko'p ya'ni har bitta uchrashuv rejissor bo'lmagan shunday chunki o'zi e, man kecha misol berib qolishim uchun tasodif bo'lmagan o'zi aniq tasodif bo'lgan albatta misol uchun lekin biz bilamizki har qanday bo'lgan tasodif bo'lmagan bu hali o'sha har bir insondan ya'ni faqat shu antonio banderas yoki rotfield yoki iglesiasdan nimalarni o'rganganimiz balki ba'zilardan nimani o'rganmaslik kerakligini ham shu yerda yozib o'tadi chunki kitobni asosiy shiorlaridan biri bu suqrotni gapi bu dunyodagi ikkinchi do'st emas dushmanimiz lekin har bir inson biz uchun ulug' ustoz qoyil qolish kerak siz bilan ham ozgina suhbat qilsak siz yana ham ko'proq ma'lumotga bir qanaqadir bir ustozlikka ega bo'lib qolishimiz mumkin chunki sizda ma'lumot bilim bor otabek endi sizga beradigan savolim shunday bo'ladiki mana yuzta inson bilan uchrashgan edi undan boshqa yuz bo'lgan bo'lsa kerak lekin sen kerakli bo'lgan yuz odam qilganda ikki yuz oltmishta men o'sha bir yuz oltmishtani haligi ko'z yoshlar bilan oqlashishga chunki e, limit va joy yo'q edi tushunarli a ikki yuzta deyishingiz mumkin ediku yo'q unda kam uch yil yozadi bu kitobda o'sha davom ikki yarim yil yozdim ikki yarim yil vaqt yarim yil davomida yozdim kitobni o'sha pandemiya boshlanganda texas o'sha tarix o'rganib chiqdim har bir pandemiyani endemiyaga aylanishiga kuch yilroq borgan shuning uchun balkim bir uch yil o'zimni man o'yladimki endi man karantinlar boshlangan man nyu yorkda yashayman nyu york butun dunyoda koronavirusni epitsentriga aylandi o'chog'iga o'chog'iga shuning uchun o'yladimki vaqt yetarlicha chunki tarix o'n oltinchi asrda boshlangan pandemiya bu çuma bo'lgan, 17-chi asrdagi bu xalera, 18-chi asrda bu epidemiya bo'lgan, 19-chi asrda bu tuberkulyoz bo'lgan, mana 20-chi asrda bu ispan grippi, 21-chi asrda bu koronavirus, shuning uchun hali vaqtim juda ko'p, shuning uchun bir shunaqa ishlaydi. yo'q yo'q uch yil uch yil ya'ni yo'q bo'lib ketishga uch yil ketadi uch yil o'rganish ana meni mana shu yil hozir to'g'rimi ha albatta uch yil bo'lib ketdi va mana shu prognozga ko'ra xudo xohlasa ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi yanvarda biz coviddan oldin bo'lgan davrlarga masalan sen hayron qolaman otabek siz turisizmi o'zi yo'qmi siz shunaqa ko'p ish qilasiz man hayron qolaman bloger degan teleboshlovchilik radio boshlovchilik yo'q hammasiga radioda boshlovchilik qilasiz kitob yozibsiz mana bizga yetmaganday endi yaxshi savol berdingiz judayam savol berdingiz qanaqa ulgurish bu masalada mani hayotiy shiorlarimdan biri mani sevgan va rus e, shoirasi marina tsvetayevaning gaplari ya'ni успех это успеть o'zbek tilida ulgurmoq bu muvaffaqiyat mhm. uxlash va dam olish degan gaplar lug'atimda hozircha yo'q bu necha soat uxlaysiz judayam kam ba'zida uch to'rt soat e, omadga kelsa besh soat chamuqlash sog'liqqa zarar albatta albatta albatta lekin man o'z ishimni bajarayotgan paytimda shunchalik maza qo'ramanki konfutsiyni ikki yarim ming yil oldin qilgan gaplarni eslayman agarda siz sevgan ishingizni qilayotgan bo'lsangiz demak hayotingizda bir kun ham ishlamaysiz mana hayotda ha demak siz sevimli ishingiz bilan shug'ullanganingiz uchun kam qilganingiz sepilib shuning uchun ham sevimli kanalga keldim sevimli kunga albatta nazirga ulgurasiz bizni qarang kelinlarimiz ham kam uxlaydi kelinlarimiz qaysi biri mana hozir bizni tomosha qilyapti ularga aytamiz sevib ertalab uyg'onib sevib nonushta tayyorlaymiz sevib oilangizni seving va sevimli tomosha qiling charchab qolmaysiz albatta yumor va kulgilik hammasi lekin chetiga agar bo'lsak o'sha mm, kelinlarimizni misol uchun ishlari og'ir bo'lishi mumkin to'g'rimi lekin shu narsaga haqiqatdan ham mezn berilsa unda mana boshqa bir xizmat qilgan insonim ya'ni martin lyuchekin degan inson bo'lgan amerika qo'shma shtatlarida qora tanli va oq tanli odamlarni birlashtirgan inson o'shani bir zo'r gap qilgan har bir inson o'zini ishini sevib qilishi kerak kim bo'lishidan qat'iy nazar va qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar misol keltiradi martin lyuchekin ko'cha supuruvchisi u shunday ko'rsatib turishi kerakki xuddi natsho yangi asar yaratgan xuddi bitcoin yangi san'at yaratgan va butun atrofdagilar hayron qolishi kerakki aynan shu yerda shunaqa bir ko'chasi qurilishi kerakligiki uz qurganlik lekin men aynan shunday insonni tanishdim yo'q uchta inson taniganman men oldin o'zimizning bobur parkida stol tennisini o'ynadik va u yerda yoshi katta inson bo'lganlar bo'lsa hozir ular shunaqa mazza qilib tennis o'ynaydi ular mazza qilib tennis o'ynar lekin ertalablari har kuni o'sha hamma joyni silar edilar lekin shunaqa g'ururlanib mazza va biz hammamiz bog'i parkiga tez yo'nalishga kelgan hammamiz ularni juda hurmat qilar edik mhmm. demak har qanday bo'lgan kasbni o'sha uchastkasman yoki farroshman bilishidan bu halol va hurmat sazovor bo'lgan kasb va mana shu kasbda ishlayapmizmi albatta demak mehr berishimiz kerak man kecha bir restoranada o'tirib qolganimda man shu narsani ko'rdimki o'zbekistonda servis degan narsa juda zo'r rivojlanyapti ayniqsa restoranlardagi bo'lgan servislar xizmat ko'rsatish ayniqsa xizmat restoranlarida <laughs> va nimaga qimmat restoranlarni aysananga qaradingiz men endi menyuni ochib qaraganimda dastlab narxnavolar emas telefon raqamlari yozilgan o'zi qilma dekstra albatta qatnashman hamma ekstralarda man o'sha manga demak o'sha xizmat ko'rsatayotgan o'sha paytda ofitsiantga qarab man bir kompliment aytdimda nimaga chunki o'zim ham ofitsiant bo'lib ishlaganimda los anjelesda ofitsiant bo'lib ishlaganman las vegasda oksfordda ofitsiant bo'lib ishlaganimda man o'sha kasb o'sha yo'nalishga haqiqiy kasbga qaragandek qarardim mehr berardim va o'sha paytda o'sha klientlar bilan bo'lgan muomala shunchalik harakat qilardimki eng katta choy pulni man olib eng katta bir yuz oltmish funt sterling bo'lgan oksford shahrida o'sha paytdagi london shahrini hokimi hozirda esa buyuk britaniya bosh vaziri boris jonsondan nimaga chunki muomala muomalanyapti bizni o'zbek xalq birinchi o'rinda nimasi bilan butun dunyoga mashhur muomalasi bilan odam bilan to'g'ri shunday hozirda keyin bir narsada masalan hozir o'zi aytasiz ellik ikkita davlatda bo'lgan shunday desa masalan e, sharoit jihatidan bir qanaqadir bir o'ziga xos ko'rinish jihatidan shaharlarni e, uchga bo'lib chiqsak sizga yoqadigan qaysi shahar sizga yoqadi o'zbekistonning barcha shaharlari shundan boshlab o'tamiz va undan tashqari aytib o'tadigan bo'lsak chunki o'zbekistonni har bir shahari o'zini bir человека, человека кишке мигелли, қарсы барған яғни америкалық оқушылар екеуміз мына келген университеттен харвардда үшін қора сабағынан көрсеткен байқын таңсеткен байқын олар олар реакциясын көрді уақытта ең қорған кей шаһарлар кеңешлерді ешті demak o'zimni o'zimga o'qigan o'zbekiston shaharlaridan tashqari bu juda yaxshi savol bo'ldi tarixiy nuqtai nazardan manga judayam rim shahri yoqadi judayam chunki rimda yurganimda xuddi buxoroda yurgandek bo'laman chunki uh, buxoroda nimasi o'xshash muzeyga kirmasanglar lekin ko'chani har bir qadami albatta bu bir uh, tarixiy joylar ya'ni uh, ochiq havodagi muzey desam ham bo'ladi unga rim shahrini juda yoqadi ob havo klimat bo'yicha manga ekvador juda ham yoqadi chunki ekvadorda hattoki konstitutsiyasida yozilganki bu atrof muhitni demak himoya qilish va bu bo'yicha javob beradi va ayniqsa yo'lqa bo'soroyga birga paytida yonimda yuz yasharlik ikki yuz ellik kilolik toshbaqalar bemalol yurishardi katta xolasi uyida edi bemalol 100 ellik kilolik toshbaqa ha shunaqa oz toshbaqalar ya'ni toshbaqalar ularni oldilariga yetkazish e, bir metrlarda mumkin emas chunki ular yuboradi misol desak topografiya markazi bu shahar bu shahar ko'chada yashaganman bu los anjeles shahri kaliforniya shtati mana shu uchta shahar ha, esdan chiqdiyu ha, bugun bugun endi e, xalqaro e, advokatlar uyushmasi tashkil etilgan kun ekan kun ekan demak e, oldagi bilgandek gapda ho'p otabekga bugun o'n yettinchi fevral xalqaro advokatlar uyushmasi tashkil etilgan kun ya'ni bir ming to'qqiz yuz qirq yettinchi yilda tashkil etilgan ekan siz ham bu mavzuga aloqador insonsiz shuning uchun ham sizni taklif etganmiz yurist endi biz xalqimizda e, chumchuq so'ysang qassob so'ysin degan maqol bor lekin yana bitta maqol e, yigit kishiga e, qirq hunar ham oz endi bir biriga qanaqadir mutanosib kelmasligi mumkindir lekin siz maqolaga ko'proq ahamiyat qilgan sizniki kasbingiz ko'pda siz yo'nalishingiz yo'q man boshqa maqolga amal qilganman qani bu bolgar maqoli inglizga tarjima qilishgan ikkilava ka saks tunmadis tarjima qilgan o'zbek tiliga haqli uzoq ikki dona deyman <laughs> bizdayam bor ya'ni hozir huquqshunoslik bilan shug'ullanasiz albatta albatta chunki bu mani asosiy kasbim bu mana dmkga qonunga tegib ketgan gaz huquqshunoslikka qachondir kimdir o'qigan bo'lsa u hech qachon chiqib ketmaydi shuning uchun man huquqshunoslikda shakllandim va hozirda agar yettita yo'nalishda ishlayotgan bo'lsam shu boshlovchilik radio boshlovchilik jurnalistika youtuberlik tarjimonlik bularni hammasini fundamenti bu aynan huquqshunoslik chunki huquqshunoslik bu bir man hamisha bu mani uchun kasb emas bu hayot tarzi bu mani diagnozim chunki e, bu shunday bir madaniyatni shakllantiradiki nima bilan shug'ullanishingdan qat'iy nazar hamma narsani tekshirasiz e, ishonch e, ishonch lekin qarang mana yezda o'lchab birga deydi bizni xalqimizda o'zingizni haq huquqlaringizni bilishingiz sizga ko'p joyda yordam bergan hamma joyda manga mandan so'rashadi ana bir nyu yorkni eng xavfli rayoni darvin yashagan Lekin biz Amerika Qo'shma Shtatlarning eng xavfli rayoni South East bu Chicago, Illinoysda. Agar o'z xalqlaringiz bilsangiz va o'zbek milliy madaniyati bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Chunki hamma joyda ham birinchi o'rinda bilan gaplashgan paytda odamlar nafaqatgina o'sha muomala madaniyati, keyin esa agar haq huquqlaringizni bilishingizni sezsa, demak shundan sal boshqacha biz davom ettiramiz sevimli telekanalda sevimli teleko'rsatuvini oshxonasini bugun ko'rsatib beraman bugun ularga katta rahmat yuksaklik sari tasodif bo'lmagan yuzta uchrashuv kitobi haqida ham gaplashdik efirda hozir boshlovchilar bilan tanishamiz assalomu alaykum assalomu alaykum Дира Охунджан. У вас такое красивое имя, и мне его сложно запомнить. Сложно запомнить. Оно как, что за история? А? айсенем айсенем айсенем ханым. Қалайсың, Дира? Зор. Яшымсыз? Кайфият. Yuqori darajada. Demak, <laughs> Oxunjon qalay? Yaxshi, zo'r. Aysinam? yaxshi rahmat bugun mm, zo'r bir kayfiyat bilan ko'rsatuvni olib bordik va bundan oldin man e, obunachilarga ko'rsatdimki e, sizlar butun ko'rsatuvni olib bo'ldinglar lekin salomni hozir yozdinglar faqat bittagina savol nimaga bu e, zapis bo'lyapti hozir kelgan mehmonlarga voqlik kelib qolgan bo'lsa birinchi mehmonlarni ko'p kuttirmaslik uchun mehmonlar bilan yozib olamiz hmm. o'shaning uchun hozir ham siz ancha kutib o'tirishingiz mumkin lekin mehmonlarga hurmat o'ldirardim agar man kutganimda <laughs> shuni bildik biz birinchi hmm. mehmonlarni tugatib huquqshunossiz hmm. o'shanga yo'q katta rahmat ham xalqaro huquqshunoslar kuniga e, bu ko'rsatuvni qilsa shuning uchun ham bu manimcha juda yam yaxshi qachon efirga ketadi bu ko'rsatuv xudo xohlasa o'n yettinchi fevral kuni o'n yettinchi fevral kuni juda yam yaxshi aytgancha sizlarga man o'z <clears throat> minnatdorchiligimni bildirib qo'ymoqchi edim chunki sevimli telekanalida birinchi marotaba kitobimni demak tele prezentatsiyasi bo'ldi bundan oldin hmm. o'zbekiston telekanalida bo'ldi oxirjon rahmat va sevimli telekanalida birinchi marotaba bo'ldi shuning uchun sizlarga katta rahmat katta rahmat sizga omad tilaymiz siz bilan mazmunli foydali suhbat bo'ldi hmm. lekin yana suhbat qilmoqchi ediku shuncha bilimingiz bor ekan qoyil o'zi <laughs> marg'ilonda shunaqa kelinimiz bor ekan bilib yurgan ekanmiz dediyu <laughs> <laughs> hmm. aytgancha e, shu kunlarda man abdulla qodiriyni nevaralar bilan intervyu o'tkazdim hmm. shunaqa qiziqarli intervyu bo'ldi xudo xohlasa bu intervyuni yo endi endi endi qo'yamiz chunki intervyuni ilgari kuni o'tkazdim juda qiziqarli chunki o'zimni eng yaxshi ko'rgan yozuvchim bo'lgan va shuning uchun ham sizlarga ham yoqadi degan umiddaman knopkasini o'zbekistonda birinchi olgan siz bo'lsangiz kerak bilmayman lekin birinchilarman balkim balkim balkim o'sha paytlar esimda ha hali besh yil oldin hozir endi hozir o'zbekistonda yigirma millionta bloger bor bilasizmi kimni telefoni bo'lsa hamma bloger <laughs> shuning uchun lekin sifatga albatta biz ko'proq e'tibor berishimiz kerak ha haqiqiy bloger degani u boshqa narsa ha shuning uchun man o'zim уже bloger emas man youtuberman deyman bu ham har xilda youtuber youtuber chunki siz bilan mana bugun gaplashdik-ku, agarda siz qilayotgan ish sizga daromad olib kelayotgan bo'lsa demak bu kasb mana shunday deb o'ylayman bu ham bir yangi kasbda to'g'rimi albatta albatta mana hozir yangi kasblar chiqib ketyapti smm shik masalan e, bular bundan oldin instagram prodyuser bor bu hmm. degani bu shunaqa bir yangi yangi yangi kasblar yaxshi qaysi kasbda ijod qilsangiz ham hammasiga siz bilimingiz yetadi mani shubham yo'q <laughs> katta rahmat katta rahmat va agarda ruxsat bersanglar yana bir daqiqa vaqtinglarni olaman va kitobni annotatsiyasini mana shunchagina o'qib bersam maylimi o'zbek tilidan hali hech qayerda o'qimagandim lekin diqqat diqqat bilan kulminatsion daqiqalar e'tiborimizni aynan hozir yaxshiroq jamlaymiz e'tiboringizni iloji boricha kitobga qarating to'xtab turing chiroyliman lekin kitobga qaravering indira siz eng chiroylisiz bilasiz otabek aka bir daqiqa so'z bloger huquqshunos aktyor radio boshlovchi va eng yangisi yaxshi inson yaxshi inson <laughs> otabek mahkamov rahmat oxunjon o'zim bilasizmi leninni mavzoleyida turgandek his qildim <laughs> Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv kitobining birinchi marotaba teleefirda annotatsiyasi. Har bir insonda taqdirni o'zgartirib yuboruvchi va kelgusidagi hayot yo'lini belgilab beruvchi uchrashuvlar bo'ladi. Otabek Mahkamovning omadi shundaki, uning umr yo'lida butun boshli kitobga jamlasa bo'ladigan ko'plab ana shunday uchrashuvlar yuz bergan. uning rang barang ya'ni yuristlik va o'qituvchilikdan tortib aktyorlik jurnalistlik teleboshlovchilik blogerlik hamda motivator nutqligicha bo'lgan kasbiy faoliyatidan kelib chiqadigan bo'lsak buning ajablanadigan joyi yo'q ushbu kitob qahramonlarini orasida hillari klinton gordon ramzi antonio banderas devid koperfild enrike iglesias farruh zokirov deniel redklif singari mashhur insonlar hamda ular kabi taniqli bo'lmasada shon shuhrat qozongan shaxslar bor otabek mahkamov ilk daqiqalardanoq suhbatdoshning e'tiborini jalb etish uning yangi ba'zan kutilmagan jihatlarini ochib berish qobiliyatiga ega shu boisdan mazkur kitobda jamlangan tasodifiy bo'lmagan har bir uchrashuvning o'ziga xos qiziqarli tarixi bor nihoyat ushbu kitob hayot uning dardlari quvonchlari fojialari yo'qotishlari va g'alabalari haqida samimiyat bilan yozilgan undan barcha zamon va xalqlarga xos hazil mutoyiba mulohazalar o'tkir mushohadalar tarixiy misollar hikmatli so'zlar ham o'rin olgan mhmm. mazkur asar uch tilda o'zbek rus va ingliz tillarida yozilgan ushbu loyihadan tushgan mablag'ning bir qismini muallif o'zbekistondagi saraton kasalligiga chalingan bolalarni davolash uchun ajratishi rejalashtirgan qarang biz hozir urushmadilar <laughs> bemalol turing bular ana gap eshitgandek turdilar ha nimaga Qat bilan eshityapman hozir mana shunday shunday anons mana mayli tushundim aysani bilmadim lekin man tushundim albatta tushundim qarang ko'zlaridan tushunib turibman shu tushundim bu kitobni e, sotib olish va avvalo buni yaxshilab o'qish o'qish hamma uchun foydali bo'ladi rahmat boya aytganimdek kitobingiz albatta chiqsa birinchilardan o'zim olaman yaxshilab aytdingiz o'qishligini biz bilmayapti turdik tomosha qilmoqchisiz rasmlarni yo'q rasmlarni ham tomosha qilish mumkin chunki har bir uchrashuvda albatta rasm bilan bo'lishi shart albatta chunki mana endi aysanam qiziqadi rasmlar borku aysanam rasmlar albatta rasmlar rasmlar bo'lishi shart albatta hozir sizni qahramoningiz oltmish sakkizinchi betda man ularni ko'rsatmoqchiman albatta man ham qahramonim mhm. marhamat mana mana oltmish sakkizinchi betda mana mana mana ko'rib turibsizlar mhm. mana mana shavkat albatta albatta rasm toshkent shahar e, haligi mm, yo'q yo'q e, mirzo ulug'bek tuman hokimiyatida emas yoqda ham bo'lsa bo'lardi lekin bunday imkoniyat bo'lmagandi shuning uchun shuning uchun ham vashington da oq uyda albatta qanisiz siz bu mana katta xolam tinch injira ha mana ozgina o'zim qolibsiz hozir bu kishi otabek mahkam mana bo'ldi katta rahmat katta rahmat katta rahmat sizlarga ham xudo xohlasa e, demak prezentatsiyada ko'rishamiz degan umiddaman kitob mart oyida sotuvga chiqadi rahmat sizga kutaman mister otabek tv kanalida ko'rishganda ko'rishguncha <laughs> sog' bo'ling